怀肿案例有没有看得出来又肿又痛的？有是吗？你哪里肿痛啊？肿到这里，肿到这里，肿到这里来，因为它这里也肿了哈。这里我看你肿，全部都肿，现在还在痛。痛哪里？现在是我走路还会一拐一拐，就最痛的是这边跟这边。这两点是吗？这两点最痛。这边还在肿。那我们现在来做好不好？ 痛不痛？还好，还好啊。这里呢？哦，这里也比较。那表示这里比较痛，对不对？好，那我们帮他舒缓一下。好，那你再走一走看看，那个感觉，你跟大家讲一下。原来这边是很紧，然后现在比较松了，比较柔软。 痛也点睛了，哈。